Astăzi este despre a promite. Ehm, a promite în DEX este a-și lua obligația de a îndeplini ceva. Eu zic că atunci când vine o problemă, cred că și a obligația de a îndeplini un scop. Ehm, când mă gândesc la problemele de sănătate, ehm, din medicina germanică poate știi sau poate nu știi, când ai o problemă cu ochii, de exemplu ai nevoie de ochelari la distanță sau ochelari de, pentru citit, înseamnă că acei pentru distanță înseamnă că ai probleme Uh, să vezi ceva la distanță și când ai probleme cu uh, dioptrii mai uh, pentru citit, ai probleme aici în intimitatea ta. Uh, și asta ascunde o promisiune de a îți da seama ce te sperie la distanță și ce te sperie aici în intimitatea ta. Eu zic că este ok a promite. Tu ce părere ai? Ceau!